तो हेलो तो आज हम जा रहे हैं इनोवा लेने हमने बुक करा ली मगर अब हम लेने जा रहे हैं ठीक है पार्किंग से तो एक थोड़ा कट लगा देते हैं उतना भी दूर तो नहीं है मगर कट लगा देते हैं गाड़ी नंबर आई गए तो ये गाड़ी को हम बस साफ कर देते हैं इधर और तो मेरा बॉडी गार्ड आगे ले जाएगा इस गाड़ी को और हाँ ओवर करके जाना पड़ेगा तो कट एक और लगा तो बस हम आई गए हैं यहाँ पे हिंदू दराज है ये पूरा ही हमने खरीद लिया वैसे पर आज भी तो हमारे हो गए मेरी इनोवा ब्राउन कलर में तो इंसान जैसे बीस लाख प्यारी लग रही है और बोले तो यहाँ ट्रैफिक लाइट आने वाली है कि हम एक कट लगा लेते हैं गाइस हम बस आई गए यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं मिकदार ठीक है एक बड़े ध्यान से क्रॉस करना पड़ेगा मुझे क्योंकि वही फोटो को फूट ना जाए जैसे हेडलाइट वगैरह और मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया ट्राई किया था कमेंट में कमेंट तो यार आप दे देते हैं बताना कैसा लगा मुझे लाइक कर देना और बाय बाय प्लीज हमारे बाय बाय